Е, і зараз у нас е, почнеться вечір з виступом гурту Ванюшина, а перед тим буде маленький перформанс. Лану обійми, я довго стою, спала. Thank you. питання немає, а тільки ніщо. І доречність твоєї планети. І твоє життя. Ти бачиш світ через ранку сільського віконця. І стрітку.

following Е, пробуй сюда, чекай. Давай. Попробуй. Кажи, кажи. Міні Джек. Знову пішло Давайте може кінець. Давайте сюди мені треба мені час. У нас тут рушниці, я зараз побіжуся, що там. Але я приступала на Три інструмента. Нормально, я не вважаю, що ці. Може оцей? Thank you.